बोलायच आनंद चला मग मित्रांनो व्हिडिओ सुरू करण्याआधी जय शिवराय आणि जय भीमराय तुम्हाला या व्हिडिओमध्ये काही बेसिक नॉलेज सांगणार आहे जगातील सर्वात श्रीमंत असा जे बेसुप यांनी आपल्या कंपनीचं नाव ॲमेझॉन का ठेवलं कारण ॲमेझॉन ही जगातील सर्वात मोठी आणि विशालकाय प्राण्यापासून समृद्ध आहे म्हणून याचं नाव त्यानं ॲमेझॉन जीवितुल्य आणि महाभयंकर प्राणी यांची माहिती तुम्हाला आज मी करून देत आहे चला तर मग व्हिडिओ सुरू करूया प्रथम क्रमांकावरती आहे ब्लॅक केमिन ही ॲमेझॉन नदीमध्ये आढळते हा ब्लॅक केमिन दिसायला अकरा विकरा आणि पहा अशी रुपयाचा ठोका चुकवणार आहे असं म्हटलं जातं की ब्लॅक केमिन त्याला झोप लागली तर विचार न करता त्याच्यापेक्षाही मोठ्या प्रमाणावर हल्ला करू शकतो त्या ठिकाणी अनाकोंडा असो किंवा कोणताही हिंसक प्राणी असो तो हमला करू शकतो हा जो सुमारे सहा मीटरपर्यंत वाढतो त्याचे आक्रमकता आणि अकरा निकरार यामुळे त्याला ॲमेझॉन रिव्हरमधील सर्वात ग्रीन अनाकोंडा हा जगातला सर्वात मोठा व हा प्राणी चित्ता किटीबियर पियर यासारख्या प्राण्यांवर हमला करू शकतो याच जर याचा सामना मनुष्यच काय खतरनाकातील खतरनाक प्राणी ही याच्यापुढे नतमस्तक होता जर ग्रीन आनाकोंडा याची लांबी तीन मीटरपेक्षा जास्त असते आणि मादा ग्रीन अंडाकोंडा ही लांबी आणि नर याच्यापेक्षा दोनशे पन्नास किलो इतकी असते जर आपण या सापाविषयी काही ऐकले असाल तर कमेंट करायला विसरू नका आता नंबर वरती आहे आरा पायमा हे नाव जर घेण्यात येत नसेल तर हा प्राणी किती भयानक असेल तर याचा दुसरं नाव आहे किरारुको आहे हा वेल ज्यादातर नदीकाठच्या सूर्यप्रकाशामध्ये आणि बाहेर येऊन ऑक्सिजन घेण्यासाठी जवळजवळ राहतो हा जवळजवळ प्राणी दोन पॉईंट सात मीटर इतका मोठा असून याचे वजन साठ ते नव्वद किलो इतकं असतो पण याचं खाणं मोठे मासे आणि काही वेळेस पक्ष्याशी शिकत करते जर ह्या त्या जेवावर कोणाची नजर पडली तर अनेकांची मृती बनिष्ठ होते आता नंबर चारवरती आहे जायंट ऑटर हा जीव दुसऱ्या ऑटरपेक्षा खूप मोठा आणि छोट्या मोठ्या माशांपासून ते खेकडे खाण्यापर्यंत हा पसंत करतो ॲमेझॉन नदीमध्ये इतर आढळणारे प्राणी या अटल प्राण्याजवळ जाण्यास घाबरतात ते जीव दिसायला खूप सुंदर दिसतात म्हणून त्याच्याजवळ जाण्याचा विचारही मनात आणू नका कारण हे जीव कोणावरही हमला करू शकतात कारण हे जीव ग्रेन अनाकोंडासारख्या प्राण्यावर देखील हमला करतात म्हणून याला या प्राण्यापासून आपण सावध राहा जर जोखला प्राणी म्हणून या प्राण्यासमोर गेला तर तुमची काही खैर नाही म्हणून या प्राण्यापासून आपण दूर राहू हा जयंत ऑटर चित्त्यासारख्या आणि केन व्हील सारख्या प्राण्यालाही गुडघे टेकायला होतो म्हणून या प्राण्यापासून तुम्ही सावध राहा आता नंबर पाच वर आहे कॅन्बेरा हा ॲमेझॉन रिव्हरमध्ये आढळणारा सर्वात खतरनाक जीव हा जीव दिसायला लहान जरी असला तर विशाल काय प्राण्यापेक्षाही खतरनाक आहे हा कॅन्डेरू ही कॅटफिश या जमातीतील आहे नदीमध्ये कोणी पिशाब किंवा टॉयलेट करण्याचा प्रयत्न करत असेल तर तो शरीरात प्रवेश करतो आणि सुरुवात प्रवेश केल्यानंतर सुरुवातीला त्या मानवी शरीरावर काही परिणाम होत नाही पण कालांतराने त्याला अनेक प्रसंगांना सामोरे जावे लागते किंवा जीवाशी मुकावे लागते ही कॅटफिश आतील भागासह रक्तातील ही काही प्रमाणात धोका पोहोचवते जर मानवीच्या मानवाच्या पोटातून त्याला नाही काढले तर त्याला मृत्यूलाही सामोरं जावं लागतं आता नंबर वरती आहे बुलशार्क ही ॲमेझॉन मध्ये आढळणारी बुलशार्क ही सर्वात भयानक मानली जाते हिच खाणं आहे छोटे मोठे विशालकाय मगरमच्छ हा खतरनाक प्राणी बुलशार्क मानवावरही हमला केलेला आढळतो म्हणून तर ह्या विशालकाय माशाला पाहून मानवाचा श्वासच थांबतो हा मासा सुमारे तीन पॉईंट तीन मीटर इतका मोठा असतो इतक्या मोठ्या माशाचे वजन तीनशे दहा ती तीनशे पन्नासपर्यंत इतके असते मग विचार करा जर इतक्या विशाल काय प्राण्याने जर आपल्यावर हमला केला तर त्या शिकाऱ्याचे काय हाल होईल हे कमेंट करून सांगायला विसरू नका शार्क या माशावरती अनेक पिक्चर आहेत तर पिक्चर पाहू या मासा कसा काय वाटला आणि त्याचा आत्मग्राहिक प्रयत्न कसा आहे तो आम्हाला जरूर कळवा आता नंबर सातवरती आहे इलेक्ट्रिक एक ही इल नसून ही एक कॅटपीस जातीतीलच आहे कमीत कमी अडीच मीटर इतकी वाढणारी ही इलची खासियत अशी आहे की याकडून इलेक्ट्रिक करंट सोडला जातो याद्वारे जर तिला शिकार करायची असेल तर आपल्या भोवती येणारा मासा किंवा आणखी कोणताही जीव आला तर त्याला इलेक्ट्रिक शॉक देऊन तिला एका मिनिटातच शिकार करून फस्त करते या कॅटफिश समोर मानव असो व ब्लॅक केमी यासारख्या प्राण्यालाही एका झटक्यात निष्ठनाभूत करू शकते म्हणून या कॅटफिशपासून सावध राहा नंबर आठवरती आहे रेड ब्लेंड प्रयाणा जास्तीत जास्त बारा इंचापर्यंत वाढणारा हा प्रयाणा मासा दिसायला सुंदर जरी दिसत असेल तर त्याच्यावरती तुम्ही जाऊ नका कारण हा कुकार प्रयाना ग्रुपमध्ये फिरणारा मोठ्या ग्रुपमध्ये फिरणारा हा किराणा दिसायला खूप सुंदर असला तरी त्याच्या वाटेला तुम्ही जाऊ नका कारण हा मासा काही सेकंदातच येणाऱ्या समोरील व्यक्तीस फस्त करू शकतो जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर कमेंट करून जरूर जरूर कळवा नंबर नऊवरती आहे पायरा हा अमेझॉन नदीमधील सर्वात भयानक प्राणी आहे या माशाला पाहूनच एम्पायर फिश म्हणून ही संबोधली जाते कारण हा मासा स्वप्नातील भयानक दृश्यासारखा आहे त्यासारखीच भयानक शिकार ही आहे कारण एक पॉईंट दोन मीटर वाढणारा हा मासा मोठ्यात मो मोका मिळेल तेव्हा आपल्यापेक्षा वजनाने लहान असणाऱ्या माशाला काही क्षणात फस्त करतात ह्या माशाची खासियत त्याचा जबडा आणि दात खालच्या जबड्यातील खूप मोठे दात असतात तर हा मासा पिराना या माशाला खूप आवडीने खातात जर तुम्हाला हा अधिक भयंकर आहे तर आपण मित्र हो या पायऱ्या या माशाला पाहूनच असे तुम्ही करत असाल तर पाकू या माशाचा विषयच वेगळा आहे पाहूया पुढे येणारा पाकू हा मासा पाकू या माशाला अमेझॉन नदीमधील फार भयानक भयानक मासा असं म्हटले जाते कारण याची कारण हिचे दात हे मानवी दातासारखे असतात या माशाची आश्चर्यजनक ही गोष्ट आहे की भयानक दिसणारी पाकूट ही शाकाहारी आहे तिला ज्यावेळी भूक लागते त्यावेळी फळे सुकामेवा खाणं पसंत करतात ही फार शांत स्वभावाची असते काही ठिकाणी असे आढळले आहे की पाण्यातील पोहणारे आणि गोताखोर यांच्यावरही तिने हमला केला आहे त्यामुळे खूप वेदना आणि हॉस्पिटलमध्येही ॲडमिट करावं लागतं म्हणून तुम्हाला विनंती आहे की अशा माशापासून दूर राहा तुम्हाला हा व्हिडिओ पसंत आला असेल तर आम्हाला कमेंट करून जरूर कळवा आणि हा व्हिडिओ आपल्या मित्रांना शेअर करायला विसरू नका जर या व्हिडिओला अजूनपर्यंत तुम्ही लाईक केले नसेल तर लाईक करा आणि जवळच्या सबस्क्राईब या बटनाला सबस्क्राईब करा आणि त्यालाच लागून असणाऱ्या बेल आयकॉनला क्लिक करा कारण काय येणारा प्रत्येक व्हिडिओ हा सर्वात आधी तुम्ही पाहू शकता धन्यवाद